ilona tosangiro isia tsenkechba chibien diagne kabesh tobillani nirbechke ruinni chipsu jia huangi e tubiente loni sasak nestru riga ki tubiente loni tanza jip jibni seis uzani te yubde niri chipsa ingelajne waini disto chini bzak ne loshna ani Civilopo di Agni, Usnania di Rakni, Rapti Usnania Loni. Rial Chua Yudi Chaka Sinik Sak Kulop Shoas, Rini Ni Sinik, Rial Guyu, Ted Kosak Tim Sak. Kudiak Sani Dij, Chikui, Wawi Ni Lop Shoas, Wayni Dij, Sinik Sakni, Civilo Wayni Dij, Rap Shoas Loni. Ni Guyu Loni, Niknak, last bin wit aksanu shinik dis kahini nel lo real kudia gudi jete kagveo shinik kahni perchugoti chio chikkinchene otosotpua nesburrallo techugoini o saxiloni nik serviloni telas bin wutia dodoan al nani chigotti izenyu lo riglo sa così Gjynia tu saksi lo sattu cikini kisah dulonia a ina asini gakini o saksi tenak nas kunai zigbenia vingia chudet sakni rakia diglob sakni si sto wal bien diagni nu nerves lani runic tretini di uni cercato Repsagni, Tulia, cercato, لازم بطريقة نديج كازيني نيليا لا سيا مايرا كوانجي أو يا كرانر دي جوريا لوس ليا وليا كا أورسون ستنديس نيا كازينيا سيا allora لازم قلت لوني مايرا كوانجي ci usiamo alcuni cicchi, perché la svingotti è in acne si chiama tovigno. chuni mia saksin chikiringia nisi usa aksa mia zukia shtem buar ni bi ni gya lo binguit kete chuni ara mia saksin lo sani chiltia usa aksa mia zukia lisi sa una as binguit kia to punta zukia chikini usa lo tira ni wai ni bis despues de muni ara mia saksin lo sani na tira Tea, ni kakazare ya, kakabe ore ya nukmeng, peyan nesa kumelria kwa ingi bisi yal tisni rate tisni ya na pingi unisi nia unisi la pinguti sikia stoni kia sikia saati ni saati la swangi chia asa pinguti ya kasi kurdia agasti chimindri na kasa unia na kalo rumelria masi guia sikia kana sana kon pinguti kira pinak si guia o kana saa cikni bzare alo bingge na ciklo wasa bi wudge cikni to sidar pen ti wudge ura baal ne to chplasro cikni khwa inge la kasi bu jibni buri itini rikje so inge la jini za inge ro liar ne ko itini rabin ya villaja ger waire ni dije te ke bingiri gak ni bia ni na sitte ni bzen ro liar ne sangalas ni Mire, lo mevje, nikmer sloka, jah mevje. Nikmer stoivja, tuit izvinja, vallarguni lista blova. Ki kudiagni diskini, vuinsa kubdir di talak zakni, zakvain re. Abilo tabrea.